لا واثقه من نفسها مش فاكر انا انا الخوف بيجي لحد عندي ويجري ولو وقف قدامي بيحط وشه للحيط ويرفع يده يخرب بيتك وانت ورانا ورانا في كل حته قلت روح عمو روح روح عمو روح روح روح لا خلي الناس تقعد عليك روح بعد ليش سويتها ترى ما تقدرني وفي لك العباس انا خطر السلامة على السفير دروع عمو روح روح عمو روح روح روح لا خلي ما استطعت عليك روح بعد لا تسوي فيها انبح مثل الجلب لا واثقه من نفسها مش واخد بالها يقطعهولك من لك حبيب قلبي الغالي منورني يا ورده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا لسه صاحي من النوم حالا مالا فعلا ولا زعيم ولا زعيم اولا انا بصبح لكل راجل جدع جدع برجوله جدع انت كنتي اتنين كل قلب مصر يا سعيد عجبك النحو ومن امك نرتاح يخرب بيتك وانت ورانا ورانا في كل حته